вертолет, блядь, быстрее. Блядь! Валим! Ага. Съебаемся нахуй. Что ты вилибом, блядь? А то мне чтобы не западали. Отстрелочная ракета, блядь. Сука, там встречают вертолет, нахуй. Ёбаные, блядь, майоры, нахуй. Пидорасы, блядь. Да. надо, короче, так, блокируй. Давай это сам. Раз пизда. Тут пизда. Да, давай, давай перезагрел. Так, давай так. Где, где ты старший? Давай, чушь, где? Давай, где Так, человек, и по сам. Давай, давай, давай, давай. Ребята, ребята, со мной. Пошли. Туда. Командир, кто командир? Відійди, блін! Що Це, блядь, наші? Ну, а хто? А я нічого не чую. Він по блядь, він по штуки Це що, наші, блядь? Ну, він, блядь, пушку. Блядь, може це не наші, йобаний насос. Я знаю, люди цілі. Блядь, пішов другий бетер. Ні, ніхуя. Ну, не штуки хуярять, стопудово. блядь. Короче, мужик, снимай, блядь. Пошли отсюда бегом куда. Ну что, ёбнуть? Да, блядь, ты долбоёб! Ну ёбнуть и нахуй отсюда! Це не наш. Це не наші. Сука! На! Це не наші! Це не наші! Це не наші. Господи Боже милостивий. Господи Боже милостивий. положил. Кого они стреляют, вообще понять невозможно. Тут мирное население и наши солдаты жанки. Сейчас ранили, ранили одного бойца, не нашего, а спецпредроздел тут, блядь. Не, не, не, не, друг, чужого, не нашего. На этот самый, весь выход на авиацию армейскую, что за хуйня, блядь. Господи Боже, милостивий. За четверки заходят и аккуратно очередью, блядь, с М, пулемета нас стреляют все наши бэхи, блядь. Господи Боже милостивий, спаси і сохрани нас грішних. Господи Боже милостивий, спаси і сохрани нас грішних. Господи, помилуй, 24 Господи, помилуй, стреляют, Господи, наши, не наши, не знаю. Господи, помилуй. Прилетело две 24 одна Ми-8. помилуй, Они Господи, заходят вдоль помилуй. лесопосадки Господи, и помилуй. аккуратно стреляют по нашему Господи, блокпосту, который там уже одни трупы. блядь. Господи помилуй. Господи помилуй. И мы тужили Господи, пожарниками, там БМП. Прилетели вертолеты, думали Ми-8 забирать этих двухсотых, блядь. Они заходят и стреляют. Я, блядь, все быстрее в лесопосадке, блядь, лежат. На- Надо выйти на армейскую авиацию. Кто такие вообще? Какого хрена они стреляют? Ми-24. Нихуя себе. Прикол. Я все знімаю. Ты видел, да? Я все знімаю, я знімав цих. Спокойно, я позвоню командиру бригады, сейчас должен выйти на авиацию. Там же пацаны, своих не расстреляют. пацанам,